Щодо <clears throat> макроекономічної співпраці, е, це е, безумовно сьогодні не було основним предметом переговорів. але я можу вам повідомити, що проведені переговори між головою Національного банку України паном пані Гонтарєвою і головою польського банку е, паном Білкою. І досягнуті домовленості мене про це проінформувала голова національного банку. Ми всі як і цьому сприяємо про відкриття е, кредитної лінії СВОПу на суму 4 мільярда злотих або 1 мільярд євро, щоб без безумовно буде сприяти торговельному обороту між Україною і Польщею. Бо сьогодні той потенціал, який є в міжнародній співпраці економічній між Україною і Польщею, він не відповідає реальним обсягам цього обороту. І реалізація поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі разом з е, СВОПом це буде надавати додаткові можливості для суб'єктів господарювання польської сторони і української сторони для розширення доступу на ринки обох країн.